Indray io tsy maharesy Facebook satria Facebook instantané, zavatra mitranga zao a tonga dia hitan'olona rehetra ampelatananao foana. Télévision zany manetrana ianao vao mahita télévision fa Facebook télévision kely ampelatananao mihitsiny a donc zany a mampiasa Facebook andro tsika zao androany maraina fakahita. Nisy problème tany Toamasina omaly aho dia tsy maintsy nanao ny message aho amin'ny fiaraha miora amin'ny fianakavian'ilay mana manjoa dia alohan'ny nanao ilay fivoriana aho dia nandefa an'ilay message tamin'ny Facebook filmer-n'olona aho ko dia efa mandeha dia efa misy vue be dia be donc zany aho Io moyen de communication io zany zay tsy tiako taloha satria indraindray misy olona misakafo fotsiny dia efa maka sary am facebook, plat anakiray eo dia efa alaina sary fa hitako hoe efficace ary ilaina raha indrindra indrindra raha ampiasaina am fomba madio fa misy koa moa tsy fomba madio ny ampiasana azy fa dia Karazana fomba fanaovana tatitra koa izany famoriam-bahoaka. Dia raha tsy diso izao ahako aho dia amin'ny faran'ny volana mamory ny vahoakan'i Toamasina ao anatin'ny gymnase. Mba antenaiko izany, bon eo moa ilay geste barrière fa mety eo amin'ny arivo eo izany ny tratrarina dia manao Betsaka kely ny jery tolotr'tsika araka ny fahitanao anazy, mety ahoana ny lesona mety azon'ny Stom atao anatin'ny covid dix neuf iny a, fitantanana ny krizy a, ary inona no tsara, inona no tsara tohizana, inona no tokony hajanona kosa manoloana an'izay hoe entina hiatrehana an'ilay mety ho krizy vaovao indray raha ohatra ka izay ny azo ilazana azy, Andriamatoa Solombavambahoaka. Zavatra tsy maintsy lazain'ny fitondrana aloha dia resaka confinement, iny moa zahako no nanaovan'zareo, Ataoko hoe angaredona amin'ny haino aman-jery hoe Roland Ratsiraka miteniteny foana sy ny sisa kanefa jerevo a! aman-jatony mahery roanjato, telonjato, efajato ny volan'ny covid eto Antananarivo ny tena voalohany tsisy confinement dia mba hazavao amiko kely hoe maninona taloha rehefa olona iray maty misy confinement total ankehitriny misy olona fito maty tsisy confinement dikan'izany manaiky ny fanjakana hoe diso lalana dia Mihazakazaka manao stade ny fanjakana, manao sekoly manara-penitra anankiray nefa ny ao akaiky eo misy sekoly tsisy dabilio fa manoratra amin'ny tany ny olona, mampalahelo izany. Donc izany mihazakazaka amin'ny zavatra tsy tena hoe ilaina maika fa mihazakazaka amin'ny zavatra ataontsika hoe tsy tsy laharam-pahamehana dia. Tokony hatsaraina ny hopitaly fa hamafisina ny réanimation. Tadidio fa HJRA tamin'ny fotoanan'ny covid anaky enina monja ny place amin'ny réanimation. Dia avy eo raha vao mihoatra ny enina zany ny olona marary dia efa tsy afaka mandray ilay hopitaly. Dia misy ny olom-boafidy maty maro e! Misy vahoaka tsotra maro maty. Donc izany mila hamafisin'ny fanjakana ny fitaovana sy ny fiaraha-miasa amin'ny paramed sy ny dokotera fa tsy tokony ny fanjakana no mibaiko ny tontolon'ny fahasalamana fa le hetaheta sy le eritreritry ny tontolon'ny mpitsabo momba ny ady amin'ny covid no tanterahan'ny fanjakana. Izany hoe mifamadika. Fanjakana izany manome baiko hoe izao no tokony atao nefa anie tokony ilay mpitsabo no anontanianao hoe inona ny vahaolana. Mazava be nefa ilay CVO anie tsy mandaitra e. Mazava be raha tsy izany anie tsisy corona intsony tsika eto à Madagascar. Matoa tsika mbola misy corona dikan'izany tsy mandeha izany ilay tambavy. Andriamatoa Solombavambahoaka, raha ny anisan'ny aretina Mbola anisan'ny tokony hiadivana ihany koa ny resaka ady amin'ny kolikoly, ny resaka kolikoly. Raha ny filaharan'i Madagasikara fotsiny no jerevantsika maneran-tany, atao hoe efa any amin'ireo firenena faraparany ny misy an'i Madagasikara. Ho anao Andriamatoa Roland Ratsiraka, inona mety heverinao fa soso-kevitra mahomby indrindra amina resaka ady amin'ny kolikoly atao eto Madagasikara? Tiako be izany satria. Za manana traikefa goavana be mihitsy an amin'ny ady amin'ny kolikoly ary tena efficace tsisy ambonin'izany rehefa za ko voafidy ben'ny tanànan'i Toamasina tamin'ny fotoan'androny an dia tadidiko tsisy olona manana an'izany canal sat izany satria canal sat tamin'izany sept millions ny anankiray Hum de bon za mbola miasa manao exportation de afaka mividy ho anako fa misy chef de service tao amin'ny commune manana canal sat izy de manana tomobile tsara de io moa no be dia be ny lehilahy manao peratra ngeza be reto a za tsy tia volamena fa izy manao peratra ngeda be koa manana telephone raitra izy de manana canal sat de mandinika hoe Misy problème zany am service ny ao de rehefa za manazava am mpiaramiasa rehetra za vao tonga ben'ny tanàna hoe hiady amin'ny kolikoly tsika fa rehefa za miantso ny directeur financier koa de ho za hoe enao ve manana tomobile tsy manana enao ve manana frigidaire tsy manana am fomba ahoana ary izy tsy manana rano fisotro madio antrano koa fa mbola mila mandoa am jirama zay vao mahazo a. karamany tsy afaka mandoa an'ilay izy aho donc zany a tsy maintsy voasintona anao kolokolo zany izy sanatria ny vava de teo za nahita vary olana mihazakazaka hanao recette be tsika tao amin'ny commune a de rehefa manao recette tsika de nareo tsiraidray a alefako any andafy manao stage de rehefa mandeha any andafy ianao manao stage de misy indemnité de voyage deux cents dollars par jour Voilà. Nefa ny karamany an, raha jerevana amin'ny dollars dia mety deux cents dollars isam-bolana ny karamany. Nefa izy alefako manao stage any an-dafy an, quinze jours an, raisin'le commune mpirahavavy aminay ireny na hoe mpiara-miasa aminay an, tsy misak, zareo miantoka sakafo, zareo miantoka hebergement an, fa le deux cents dollars par jour iny an, quinze jours an, deux mille dollars izany azony. Dia tsisy ny asa alohanao kolikoly izany intsony. Zay iray. Dia ny faharoa resaka permis de construire. Ny maire afaka manome permis de construire, autorisation légale zany. Misy tsy mety io lalàna io satria ny ben'ny tanàna na dia tsy mandeha amin'ilay toerana ary fa hoe ambony lakanosy eo za hanao trano dia afaka manao sonia ny ben'ny tanànan'Antananarivo. hoe ataovy ary le trano ambony lakanosy tsisy olona tena aradalana iny de zahako zany ny fen'ny tenako hoe za tsy hanao sonia intsony autorisation de permis de construire fa raha tsy efa misy eo ny sonian'ny domaine eo ihany koa ny sonian'ny topo eo ihany koa ny sonian'olona rehetra zay vao manao sonia de inona ny zavatra nitranga Dia hoy za hoe fa zay mangataka autorisation dia mandoa deux cent mille ariary satria misy location-na minibus mandeha any plus andramo niteny le olona rehetra ao dia nahazo vola le olona rehetra legal mi-passe tamin'ny conseil municipal dia tsy mila manao risoriso tsony zany satria efa mahazo vola legal dia tsisy olona tonga amin'ny amin'ny todra valise-na vola tsony hoe mangataka autorisation non. fa sady mahazo vola le olona, le olona mangataka autorisation mandoa vola kely, faly ny olona rehetra, le service mandeha de afapo daolo ny olona rehetra, zany zavatra niainako, de re vao tsy ben'ny tanàna tsony za ko ah tonga de nifoanan'ny zareo io commission de l'urbanisme special io de lasa mandeha amizay le volamena be sy ny namany sy le tomobile sy le le fangoronkarena satria olona anakiray ihany no mahazo anle vola De izy tsy legal le vola azony fa risoriso, corruption, nefa ny nenay a indemnité de déplacement legal nen'ny zareo risoriso corruption de olona ray nenay olona roapolo ary vita tsara ny asa donc azonao le ady am kolikoly zany a tsy azo atao kopaka ambava oe hiady am kolikoly enao nefany a Ianao lehibe ny kolikoly ohatra sanatria ny vava dia ny lela. Ianao tsy afaka hiteny hoe hiady amin'ny kolikoly kanefany a efa jerevana ny fanananao a! Raha manao fianadiadiana dia fantatra hoe tsy avy amin'ny asanao io a! Ka tsy avy amin'ny karamanao fa avy amin'ny zavatra ankaiky ny asanao no nazahonoana azy. Donc za zany matoky ny ady amin'ny kolikoly raha ohatra ka. Mora kokoa ary madio donc zany sehatra asa rehetra zany mila etudier-na voilà de misy indemnité satria karama kely loatra de lasa mampirisika olona manao zavatra tsy mety fa indemnité a matonga olona mandrisika olona voatery hiasa de amizay fotoana zay zany a. Satria jerevinao raha ohatra tomobila ray mandeha cent mille ariary ny paye-ny a! Amin'ny lalam-pirenena eny anie tomobila efajato isan'andro e! a! Farafahakeliny e! Donc zany cent mille ariary fois efajato, hitanao zany vola be zany? Dia mandeha aiza zany? Mandeha any amin'ilay gendarme tsiraidray. Kanefa raha zany vola zany a, mandeha ao amin'ny entretien routier a! An! Dia tsara ny lalana, tsy mandoa pièces détachées intsony ireo olona ireo an! Dia zavatra hafa. Tonga sahady eto amin'ny faran'ny fandaharantsika Andriamatoa Solonao Amoroaka, mety misy hafatra tianao ampitaina amin'ireo olona mifidy anao na ho an'ny vahoakan'i Toamasina ihany koa. Aa zy amin'ity taona iraika amby roapolo sy roa arivo ity dia maniry ho hoe ny fanapahan-kevitra raisin'ny fitondram-panjakana dia ho an'ny tombontsoantsika mianakavy satria tamin'ny roapolo sy roa arivo hita fa tombontsoan'olom-bitsy no ataontsika hoe mahazo tombontsoa amin'ilay fiainam-pirenena. Miresaka zao zako oe ny menaka dia orinasa anakiray monja no manodina menaka eto Madagascar nefa misy orinasa any Majunga, Bidco, misy orinasa any Toamasina vaovao, MPO, reo orinasa roa amorona olona roa arivo miasa kanefa tsy mahazo autorisation miasa kanefa zany ampidina menaka zay anatiny kitabobolan'ny fianakaviana tsirairay eto Madagascar donc zany